ketemu lagi dengan saya Mungkin di channel saya saat ini saya akan mengajarkan tutorial tentang mutator pertama dulu ini project sekarang kita ganti namanya menjadi kalkulator klik oke hingga terubah nama kamu menjadi kalkulator yang ditemukan adalah button label dan text box kita atur buat ini berfungsi untuk memunculkan gelar sedangkan box untuk memasukkan nilai dan button selanjutnya untuk memproses nilai tersebut copy saja biar mudah untuk kita jadi info nilai pertama dan nilai kedua oke labelnya pun kita copy saja kita ganti kita ganti ini kita ganti dengan yang ya ya kita pastikan saja ini kita ubah menjadi komando ini untuk hasilnya nanti bahkan bahkan kita ubah ini kita Terasa ternyata hasil kalau ada yang warna hitam bisa saya bisa akan mengubah menjadi hasil sekarang waktunya kita masuk ke tiga ini kita ambil dari hasil tersebut di 0,0 itu ya label tiga. pikiran kita taruh di label tiga, dan taruh label tiga sama dengan file dan kurung teks pertama teks pertama di pertama dia teks tambah dengan wah teks blok kedua kedua nilai dari kedua sekarang kita kita taruh di sini satu lagi di sini kalau kita mau bayar menjadi tadi menambah aja sekarang kita akan mengubah menjadi berkarya kita copy dulu kita dengan perubahan tanpa menjadi kali atau bintang atau dalam bahasa program bukan kali tapi bintang tinggal diubah tambahannya kita kita jalankan dua Jadi kalau dikali kemah menjadi tiga kalau dikali menjadi dua sekian tutorial dari saya hari ini sampai bertemu di tutorial saya selanjutnya Kala yun yung bahay ng Tawag ako. Magiging anak ko ba? <laughs> Okay.